a todos los amigos y seguidores del blog. Bueno, les voy a hablar ahora de, otro caso. <clears throat> Eh, a ver, una mujer de mediana edad me habla con frecuencia de una fantasía que ella había tenido durante muchos años frecuentemente. La fantasía era una fantasía de tipo narcisista y sexual. Ella se veía en un escenario, en ese escenario, en diversas ciudades, en diversos momentos de su vida, se veía eh, en esos lugares eh, con actividades de cierto tipo y mm, teniendo en esos lugares diferentes del mundo, mm, pero en un plan, no en plan mochilero, sino en plan eh, con dinero, con una posición buena, ella se veía así en su fantasía, y teniendo fantasías eh, sexuales muy claras y muy, y muy digamos, bonitas, muy bonitas. Y esa fantasía la, ha tenido, la tuvo durante muchos años eh, persistentemente. Eh, voy a dar ahora un salto porque este caso yo lo voy a, voy a poner en relación dos cosas y es esto con, con, su matrimonio. No voy, a, no voy a pararme en otros momentos de su evolución, en otros episodios que que bueno, que sería bueno pararme, pero sería muy largo. Bien, esta mujer un día se casa. ¿Cómo? Pues un día conoce a un chico que físicamente le gusta mucho, le atrae. Y eh, este chico, eh, bueno, se hacen novios y, durante ese tiempo de enamoramiento, ustedes saben eh, que el tiempo en el tiempo de, enamoramiento pues muchas veces todo es bonito y todo es maravilloso y hay una idealización del otro, como que, para que eso pueda realmente eh, dar pie a algo, algo estable, debe ser sometido a la prueba de la realidad, es decir, al conocimiento y al tiempo, es decir, a los factores secundarios, no solamente a la ilusión, al desbordamiento afectivo, al desbordamiento sexual, a la idealización, sino la prueba de la realidad, que es esa realidad de los factores secundarios, el tiempo, el espacio, el conocimiento, el conocimiento diario, cotidiano y durante tiempo. Eso es lo que da realmente el conocimiento de una persona y además la capacidad de conocer, evidentemente. Si uno no tiene capacidad de conocer, pues aunque pasen siglos no te enteras. ¿no? Bueno, pues entonces esta mujer no conoce mucho a este hombre, sino bueno, que está ilusionado con él, le gusta mucho físicamente, eh, tienen relaciones y se lo pasan bien y todo esto, jiji, jaja, todo muy bonito, etcétera, etcétera, ¿no? Y se casa Una vez se casa evidentemente, la vida de esta pareja se hace cotidiana, se hace diaria. Eh, viven juntos, duermen juntos, eh, están juntos un día tras otro, y esto, evidentemente, hace que uno y el otro tenga un conocimiento mucho más exacto de quién es esta persona de la que yo me he enamorado y con, quien me he casado. Mucha gente, mucha gente, muchísima gente, les, le pasa esto. Empiezan realmente a conocer a la, persona con la que se han casado <coughs> cuando ya están conviviendo con él realmente diariamente todos los días y con la rutina y con los esquemas de cada día. Claro, luego pasa que mucha gente se desencanta rápidamente porque aquella aquel enamoramiento, aquella dilatación y aquel, aquella sobre, sobre, eh, sobreconsideración del objeto, ¿eh? pues se viene abajo porque lo que se encuentra es la realidad de quién es ese hombre, esa mujer con quien yo estoy. Y entonces se van desencantando y se van, eh, por así decirlo también, deprimiendo u otras cosas. Entonces, esta mujer descubre que este hombre es un hombre, sí, que le sigue gustando, Sí, le sigue gustando, es verdad, pero es un hombre que no tiene, que tiene muy poca capacidad amorosa, no sabe querer. Es un hombre huraño, es un hombre que no sabe dar un abrazo, manifestar los sentimientos, hablar, conversar, contar las cosas. Es un hombre con el que no se puede tener intimidad, no puede comunicar su alma. Sí, se lo pasa bien sexualmente porque sigue gustándole físicamente, pero su alma, en su alma hay un vacío, el vacío de la dificultad para la intimidad, para intimidad. Porque esta es uno, la necesidad de intimidad es una necesidad eh, de las más importantes, si no la más importante del ser humano, el tener alguien con quien compartir el alma, el alma, los sentimientos, las ilusiones, los deseos, los proyectos, los momentos malos, los momentos buenos, los momentos de ilusión, los momentos de desilusión, etc. Si no tienes a nadie con quien compartir todo eso, hay un vacío, hay un hueco tremendo en tu alma. Y a esta mujer le pasaba eso. Entonces, esto, ¿por qué lo digo? Porque fijaros bien que esta mujer, eh, de alguna forma, esa fantasía de la que he hablado, en la que ella se veía, se veía a sí misma como muy libre, como muy potente, como muy capaz, como muy, eh, eh, como muy libre, como muy libre. Eh, no pudo realmente, porque esa fantasía poderla, podía haberla convertido en realidad, porque era una fantasía que tenía una parte, o sea, remitía a una parte importante de su personalidad, remitía a un deseo y es un deseo noble y es un deseo bueno que ella tenía, pues de vivir su vida de otra manera completamente diferente. ¿Eh? Y no hubiera estado mal que a lo mejor hubiera elegido trabajar en diversas partes del mundo. Ella ya había, viajado antes con su padre, ella acompañaba a su padre en una serie de viajes que hacía eh, por su trabajo, y por tanto hubiera sido hasta cierto punto fácil. Pero ella, ¿qué pasa? que sucumbió a un sentimiento mm, como de que, aquello que ella deseaba, como que a ese deseo que ella tenía, era un deseo que no podía realizar porque de alguna forma estaba culpabilizado. Era algo así como, em, esto que yo quiero hacer parece desmesurado, parece desconsiderado, parece excesivo, y me siento como culpable de aspirar a tanto, de querer tanto, de desear tanto, de querer tanta felicidad, tanto placer. ¿Cuánta gente sucumbe a deseos así porque no se atreve, porque no se arriesga, porque no se deja un poco, voy a decirlo así, la vida en ese deseo, sino que se apoltrona, se hace cómodo, se, se se mete en la rutina, se mete en la repetición, se mete en la superficialidad. ¿Cuánta gente, cuánta gente que a lo mejor me estáis escuchando, ha pasado esto con vuestra vida? ¿Cuántas veces ese deseo que notasteis, esa personalidad que sentisteis en un momento de vuestra vida, sucumbió ante la culpa, ante algo así como no puedo ser tan feliz, no puedo tener estos deseos, parece excesivo, parece como desmesurado y tengo que reprimirlos y tengo que ahogarlos porque, eh, porque no puedo dejar. Eh, el otro día hacía una sesión con un joven, bueno, un joven, sí, 24 años. Este joven había tenido en su juventud, ah, su juventud, 13, 14, 15, 16, 17 años, había eh, sido mm, una promesa del deporte había estado muchas veces en Estados Unidos eh, formándose en un determinado deporte. Y destacaba mucho, todo el mundo se le decía. Pero ¿qué pasa? Que entre que sus padres le dijeron, bueno, no, pero tienes que estudiar, y no le dejaron que siguiera con esa vocación suya, que era lo que verdaderamente le hacía vibrar, lo que verdaderamente le apasionaba, lo que verdaderamente le hacía... Para él no había sacrificios. Para él todo era posible por, por aquella pasión que él tenía hacia ese deporte. Pero no se atrevió. Sucumbió a su propio sentimiento de que aquello era saltarse la ley, la ley, la ley del padre, esos padres que no, que, querían cortarle la sala y de hecho se las cortaron. ¿Para qué? Para que no pudiera volar tras alto, porque ellos querían meterlo dentro del embudo, dentro de las estructuras sociales, dentro de la organización social, dentro de la máquina que nos devora a todos muchas veces y nos corta las alas para no poder volar. Y entonces este chico sí se puso a estudiar, pero sus estudios han sido bastante malos, bastante fracaso, etcétera, etcétera. Y ahora, ahora lo hemos tratado en la terapia, está volviendo a ese deporte. Está volviendo a ese deporte y quién sabe, quién sabe a lo que podrá llegar. Quién sabe lo que, porque era un deporte, como digo, que le apasionaba y destacaba. A esta mujer le pasa lo mismo. No pudo, no pudo desplegar la sal. ¿Por qué muchas veces sucumbe nuestro deseo a esto? Sucumbe muchas veces porque, eh, porque ¿cómo diría yo? Porque nos sentimos así, a ver cómo lo diría, eh, como un deseo excesivo como un deseo megalomaníaco, pero no es un deseo megalomaníaco en este caso. Es un deseo que es lo que nos hace vibrar, lo que despierta a nosotros toda la pasión, todo el deseo. Yo sé, evidentemente, muy bien lo que despierta en mí toda la pasión. Hay cosas que para mí no tienen ninguna pasión. Lo que tenemos que dedicarnos es aquello que nos despierta el alma y el cuerpo, que nos enerva y nos, nos parece poco cualquier sacrificio de los que tengamos que hacer. Esa es nuestra auténtica pasión. Si cortamos las alas a eso, vamos a ser unos desgraciados para toda la vida. Por tanto, realicen ustedes su vocación, realicen ustedes su pasión, no la mate Ahora bien, también es verdad que no hay que confundir pasión con una especie de fantasías locas que uno mm, que no tiene ningún sentido de realidad. No, estoy hablando <clears throat> de deseos que están anclados en una vocación, en una vocación, en una llamada interior que, que digamos que produce como una especie de volcán interior en el cuerpo y en el alma. Eso es una vocación, es una llamada fuerte, potente, eh, sobrecogedora, que quiere realizar un proyecto. Si matamos eso, ¿qué nos queda? Trabajar luego en una cosa que no me gusta, me, casarme con una mujer que a lo mejor tampoco me gusta, eh, fundar una familia porque todo el mundo lo hace, eh, aburrirme la mitad de la vida, eh, decir estoy aburrido. Mire, les voy a confesar una cosa. Yo, se lo digo francamente, no sé lo que es el aburrimiento. He tenido muchos problemas, muchos, pero no me he aburrido nunca. No sé lo que es, a veces querría aburrirme, <laughs> querría aburrirme. ¿Por qué? Porque soy un hervidero de pasiones. Me apasionan tantas cosas que aunque viviera mil años, no realizaría todas las cosas que tengo ganas de realizar. Y son cosas que me apasionan, y me apasionan mucho, como hay otras cosas que no me apasionan absolutamente nada. Una cosa que no me apasiona absolutamente nada, eh, lo hablo muchas veces con José Luis, que está aquí con la cámara, son las cosas técnicas, yo no tengo vocación para las cosas técnicas. No, es que no me dicen nada. Bueno, pues como a mí no me dice nada de eso, pues otra gente a la que le tiene pasión por las cosas, que lo hagan ellos. Si en este mundo hay trabajo para todos, si hay tantos carismas y tantas cosas que hacer, que todos podemos tener nuestro lugar en el que hacer de abordar los, los problemas y los trabajos y las satisfacciones de este mundo. Por tanto, no pasa nada bueno, pues no conozco el aburrimiento. Entonces, esta mujer da con este hombre, se casa. El hombre no tiene capacidad de intimidad. ¿Y qué pasa? Que esta mujer, pues, ya es, bueno, mayor, mediana edad, pero ¿qué hace ahora? Si ya tiene hijos, si está casada, si este hombre sí físicamente le gusta, pero Mm, poco más que saludarse y hablar cosas así muy concretas, muy, operativas, pero el alma no la puede comunicar con este hombre. Bueno, pues entonces lo que pasa es que en ella hay un vacío y una soledad profunda muchas veces, pues, que compensa pues con, con, con amigas, con, o, con amigas, es decir, eh, en cierto modo y hasta cierto punto, pero eh, fíjense ustedes, lo que estoy queriendo decirle con este vídeo es que hay que estar atento, hay que estar atento a nuestra vocación, hay que estar atento a esa llamada, hay que estar atento a ese, a ese volcán que está ahí dentro de nosotros, a esa pasión profunda. ¿Eh? Recuerdo aquel taxista que yo subía un taxi y el hombre tenía unos libros, dos libros eh, puestos así en en una especie de cosa que había, una especie de mesita, no me acuerdo lo que era, una especie de atril que le había puesto allí, eh, y le pregunta al hombre, digo, ¿y estos libros? Dice, no, son míos, los he escrito yo. Digo, pero ¿a usted le gusta escribir? Dice, me encanta, es mi pasión. Digo, ¿cómo usted se ha hecho taxista y no se ha volcado en escribir? Dice, pues mira, porque la vida me ha llevado por estos caminos, porque era pobre, porque... Ahora, también voy a decir una cosa, ¿no crean ustedes que ignoro, como ustedes saben que yo me fijo mucho en esas cosas. Muchas veces la gente no puede realizar su pasión porque las estructuras, la organización social no se lo permite, les castra, les ahoga. Son personas que a lo mejor no han podido tener los estudios suficientes como para poder desarrollar esa vocación, porque vivían en una familia pobre y han tenido que trabajar para dar un poco de pan y de sustento o para pagar un alquiler o una casa a su familia. Por tanto, no es solamente un problema estrictamente personal, es un problema social, es un problema económico, es un problema político, es un problema religioso, porque muchas veces la religión puede ser el opio del pueblo, como decía Marx, puede ser la, puede ser la que, la que con esa palabra de vida de Jesús de Nazaret aliente, conmueva el alma y despierte la vocación de un ser humano. Por tanto, eh, lo que quiero decirles es que eh, tenemos que transformar el mundo para que las personas puedan realizar su vocación. Las estructuras económicas tan perversas, tan... Eh, digamos, tan de desigualdad que tenemos, reducen a muchas personas a la pobreza, a la mortalidad, al hambre, a la infelicidad, al crimen, a la delincuencia, a muchas cosas. Y eso muchas veces no es un problema personal, es un problema social, y aquellos que se hacen ricos y acumulan grandes riquezas y que no son capaces de redistribuirlas y para hacer que este mundo funcione mejor, tendrán que dar cuenta de todo eso. Entonces, como digo, <coughs> si esta mujer hubiera podido coger esa fantasía y haberla podido y haberla convertido en realidad, su vida habría sido otra cosa. Es, es verdad que en esta mujer, aunque no me voy a meter en eso, <coughs> habían otros muchos problemas que procedían, que por eso no pudo hacer eso, de la relación con su madre, de relación con su padre. Su padre era un hombre muy seductor, era un hombre que, había, eh, que la había seducido constantemente con su forma de, eh, con su forma de, relacionarse y con cómo se relacionaba con ella, cómo se relacionaba con su mujer, cómo se relacionaba con otras mujeres de la cual ella había sido testigo montones de veces. Y su madre pues era una mujer muy carente, muy carente, que no pudo eh, crear con ella un vínculo donde ella pudo saciar su, necesidad de afecto y de cariño y de comprensión y de intimidad. Y por tanto, todo esto, ella estaba abrumada por todo esto y no pudo dar eh, rienda suelta a sus alas y a su alma para hacer ese sueño y esa pasión que ella tenía. Y se quedó con este hombre y bueno, mm, bueno, pues ahí está en ese lugar, pero claro, qué diferente es eso a haber podido realmente convertir esa pasión en realidad en otra forma de vida, en otros proyectos y en otras cosas. No quiero decirle más de este caso, el caso es muy amplio, pero simplemente quiero eh, decirle cómo de una cosa que se reprime, que se destruye, que se anula, se puede destruir, a partir de eso se puede destruir toda una vida, y todo un sueño y una realización de ese sueño. Y se puede pasar a esto que les estoy diciendo. Revisen ustedes su vida, revisen ustedes sus compromisos, revisen ustedes sus decisiones, revisen ustedes sus sueños. No se dejen atrapar, no se dejen drogar por este mundo que les eh, narcotiza y les priva de lo más maravilloso que tenemos que es esas alas para volar, esos sueños, esos deseos, no sueños, fantasías reales, sino sueños que de verdad pueden tener un gran fundamento y una gran cimentación en su vida. Bueno, pues nada más, simplemente eh, darle las gracias por su escucha, decirle una vez más que difundan el blog, yo les pediría que difundan este blog, que lo difundan por todos los medios que ustedes tengan, porque ya que yo dedico este esfuerzo, que es un esfuerzo grande, a realizar todo esto para ustedes, que ustedes también me ayuden difundiendo el blog. Ustedes pueden difundirlo de muchas maneras. Háganlo, por favor, háganlo, háganlo. Y luego participen en el blog con los comentarios, participen de verdad, hagan el esfuerzo de participar y que, y que el blog no lo vean ustedes como un señor allá en España que hace un blog, ¿no? Veanlo ustedes como una parte suya, participen ustedes, formemos como un conjunto, como una familia en este blog, para eh, que sea un elemento de transformación personal de ustedes y mía y transformación del mundo. Bueno, pues nada, gracias, hasta el próximo día.